हेलो दोस्तों welcome back to my YouTube channel मैं आपका दोस्त रंजन लामा आज हम जा रहे हैं पेट्रोल भराने के लिए तो आज हम बताएंगे दोस्तों कि सऊदी अरब में पेट्रोल का दाम कितना होता है एक लीटर पे कितना है प्राइस है और ये सब दिखाएंगे देख सकते हैं अभी हम लोग गाड़ी में जा रहे हैं आगे पेट्रोल भराने के लिए तो मेरे वीडियो में आगे बने रहे दोस्तों Pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah And once you finally get a taste of the race You'll never look back once you felt that Don't let somebody take your time and your worth Just focus on yourself first Don't let somebody take your time and your worth Just focus on yourself first Don't let somebody take your time तो हम लोग अभी अ, पेट्रोल पंप पे पहुंच चुके हैं हम लोग पेट्रोल पंप अभी पेट्रोल भर के दिखाएंगे देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे मेरा यहाँ पे दो दो तरीके का पेट्रोल है एक देख सकते हैं 91 ग्रीन पे है और एक जो है 95 रेट पर है गाड़ी में ग्रीन वाला आता है थोड़ा ये सस्ता होता है पेट्रोल मैं आपको दिखाना चाहूँगा आपके पचास रियाल का डीजल भर रहा है तो देख सकते हैं मैं आपको अभी ऊपर नीचे उतर के दिखाऊंगा हमारा पेट्रोल पेट्रोल भरा जा रहा है देख सकते हैं दोस्तों इसमें कितना पेट्रोल आएगा अभी हम बताएँगे देख सकते हैं हमारा ये लीटर चालू हो चुका है ये थोड़ा सस्ता है मैं आपको बताऊँगा लास्ट में आपको दिखाऊँगा इसमें कितना ये प्राइस आता है कितना लीटर और कितना प्राइस आता है रियल एक सौ अस्सी हलाला करके अगर इसको इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो एक लीटर में पड़ जाता है क्या बयालीस पॉइंट इक्यावन पैसा और आपका डीजल पड़ जाता है एक लीटर यानी कि सतहत्तर जीरो पॉइंट सतहत्तर पैसा यानी कि आपका पड़ जाता है चौदह पॉइंट तिहत्तर रुपीज़ में इंडियन करेंसी में अगर बात करें तो तो देख सकते हैं विदेश में बहुत ही महंगा है अभी तक तो इसलिए इंडिया में भी ये महंगा है ले लिया फतूरा हमारा बन चुका है तो देख सकते हो हमारे पास फतूरा भी आ चुका है दोस्तों पचास रियाल का हमने पेट्रोल भरा है और तो इस तरह से पेट्रोल भरा जाता है